Hai Assalamualaikum semua So hari ni kita akan buat easy dessert iaitu cheese cone So first kita roll-rollkan dulu um, lemon tu Kemudian kita potongkan kepada empat bahagian Separuh je pun dah cukup dah sebenarnya sebab kita hanya perlukan tiga sudu Kita roll lemon tu sebelum kita potong Supaya jus lemon tu keluar dengan lebih mudah lah Ataupun air dia keluar dengan lebih banyak Lepas tu kita ambil cream cheese kita iaitu 250 gram Apa-apa brand pun boleh asalkan cream cheese Kita buka packaging dia macam biasa lah kan Nampak tu struggle sebab dia ketat sikit Okay kita buka and then kita isikan dalam bekas plup jatuh berdebuk okey cream cheese tu pastikan yang telah dilembutkan dilembutkannya supaya tak adalah susah korang nak apa kau gaulkan nanti macam yang ni keras sikit okey lepas tu kita masukkan 1/2 cup susu lepas tu kita masukkan 3/4 cup susu pekat manis boleh kurangkan mengikut korang punya taste lah kalau korang suka kurang manis kurangkanlah kita masukkan pula 3 sudu lemon dan kacau semua sehingga sebati. pukul semua sehingga kembang dan sebati sampai cheese tu dah betul-betul sekata lah. Masukkan bahan-bahan seperti susu dan susu pekat manis tadi sedikit demi sedikit sehingga mendapat tekstur yang sesuai lah. Seperti yang ditunjukkan dalam video ini. Kolah adunan tersebut sampailah jadi macam ni cantik macam adunan pancake. Ah ha, calik sikit rasa bagi cukup rasa tu. Kalau tak cukup tambahlah susu ataupun susu pekat manis. Lepas tu bersihkan meja dulu sebelum kita nak assemble benda-benda ni. Pastikan meja bersih lah ya. Lepas tu korang ambil biskut. Apa-apa biskut cream crackers yang biasa regular celup-celup dalam air Milo tu. Cukup-cukup untuk dalam satu bekas korang lah korang agak-agak. Lepas tu korang ambil sedikit cream cheese yang telah dipukul tadi tu dekat bawah isi sikit je supaya biskut tu tak bergerak dan senang untuk kita susun nanti supaya dia stay in place lepas tu korang susunkan biskut-biskut tu sehingga penuh dalam bekas tu potong-potong lah sikit tu nampak tak cantik lepas tu tutup je balik dengan cream cheese dan ulang langkah tersebut sampai sampailah penuh dalam bekas tu buat cantik-cantik je Janganlah isi sikit sangat pula cream cheese tu sampai macam tadi sebab tadi tu hanya untuk bagi melekat je. Ini supaya dia ada layer. Kita boleh nampak layer dia. Sampai jadi macam ni dah cantik. Buat je sampai penuh dalam bekas. Bila dah siap, bahagian paling atas tu isilah lebih sikit cream cheese tu. So tebalah sikit dia punya lapisan. Ratakan elok-elok dan masukkan ke dalam fridge selama 2 hingga 3 jam. Kalau kau nak cepat masuk dalam freezer. Bila dah sejuk dan dah keras, keluarkan daripada fridge dan hidangkan um, Yang ni buat-buat tak nampak je lah yang kosong eh Sebab yang tu dah makan semalam-semalam Terlupa nak shoot Tak sabar nak makan Potong mengikut saiz yang dimahukan dah hidangkan di atas piring Jangan hidang atas pinggan pula Kalau besar ialah kan Makan ni waktu panas sedap Sebab benda ni kan sejuk Nampak tu ada layer cantik kan ha, Bolehlah korang cuba cuti-cuti ni Mudah dan cepat untuk korang yang malas Ataupun nak makan dessert yang cepat Cuma mungkin tak ramai orang yang ada cream cheese Tapi bolehlah kalau korang beli dan nak try resepi ni Jangan lupa untuk cuba resepi ni Cuba jangan tak cuba And subscribe Thank you for watching Bye